सात सात ब्रेक कदम चाल चलेंगे कदम चाल चल एक दो एक दो एक दो एक दो ब्रेक कदम थम ब्रेक तामड़ेंगे ताए मुट ब्रेक तामड़ेंगे ताए मुट ब्रेक कदम चाल चलेंगे कदम चाल चल तो प्रक्रंथम